Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть GTA 5. Что ты? Не тем не нужен. Вот этот мне нужен. Давай. Фью, в небо. Мне бы, мне бы, мне бы, мне бы. Здесь я был, а там я не был. Оп. Ну, сейчас действительно большое расстояние. А то, блин, в одном месте пересекаемся. Я еще куда-то еду. Ну давай. А мне надо вот сюда. Ну что мать-то? Вот так, короче. Давай, задний ход. Нам все равно. А будет завтра. Опа. Успел. Давай, давай, давай. Прорисовка. Массово-масштабная прорисовка. На. Редбул окрыляет. Выпил и побежал нахуй вперед паровоза. Так, еще миссию покороче сделаем. Ну, пооживленнее. Сейчас посмотрим. Чем, чем надо вообще заняться. А то сам еще не знаю, чем заниматься буду. Блин, вот это меня бесит. Провисовка, нахуй. Вот такое чувство, как будто место из GTA 4. Переоденьтесь в строгий костюм себя дома или в элитном магазине. Что не понимаю. А я в офисе не могу переодеться? Me, да подожди, заткнись ты. Чтобы начать это задание. задание. Господи, и магазин далековато. Переодеться и можно ехать. Давай посмотрим, где у нас. О, где-то вроде недалеко я вижу. Давай. Поехали. Что ты дверь-то не закрыл? В лес. На чтобы машину не гробить. Хотя фару-то разбил уже. Ничего страшного. Вау! Как драйвер на Соньке. Ух ты, это полицейский участок у нас. Можно машину подтянуть в случае чего. Как только на кого напал, Бог кого стреляет. Господи. Криминал один. Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Ой. Да, конечно. Отдыхай. Yeah, but see, if I help you out, you're never gonna learn. Screw you, Michael! The lawyer's fees are coming out of your account. Did somebody say something? Ну хрен с Yeah, ним. what's good, Tyrone? What's cracking, bro? Так. Так. А, что не надо. Вот так. Вроде даже красавчик. Yeah, Надеюсь, это строгий костюм, такой, какой надо. Привык к светлым. Ячейка так. Хорошо. Залазь посюда. Вот так. На. мне куда надо? На тот мост вроде, если не ошибаюсь. Вот на этот. У тебя-то какая способность на машине есть? Нет. У тебя нет способности на машине так ездить. You got lucky, buddy. Что с бабой? Катают Ой. Ой-ой-ой. Тише, я не хотел. Блин, ладно. Заходим. Строгий костюм сейчас дома или вылить на магазине. Сойдет? Строгий костер. Я не понимаю. Это еще не стройки костюм, как я понимаю. Блин, я у себя дома. А где я тебе возьму элитный магазин? Как он на карте обозначен? либо у себя дома. Охренеть. Дисконт-магазин. Так. Блин. Ну, давай попробуем. Тебя. Так я вроде здесь только что был, нет? Так. Здесь я только что был. Ладно, давай сюда. Давайте я мотану. Нет, неинтересный момент. вроде бы взял. Листючек. Выходи. Хороший костюм. Дорогой, 6 тысяч стоит. Вот так, швейная фабрика. Uh, Давай, посмотрим, что ты мне предлагаешь. Что у тебя? Grail. The Union Священный Грааль, Depository. федеральное And they say it хранилище. cannot be hit. Hasn't been yet. Думаешь, его невозможно ограбить, да I сейчас? just owe some Mexican hood a couple million Так. bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martin Какого Madrazo. мексиканцу? He's not supposed to be Марсана. very Говорят, у nice. него скверный характер. When I met him, he was А когда мы charming. познакомились, <laughs> он был весьма любезен. So what do you think? Oh, um, Ну так что let's see, скажешь? Either we hit a bank in a Либо мы stick, берем or we банк do a денег, store. Which либо do you like? магазин. Что выбираешь? Well, Ну магазин обычно проще. Но мне нужно много денег. Ладно, значит, бой. Так, поехали. Купим обручальное кольцо. Я могу позвать парочку старых знакомых. Старых знакомых уже нет, Моисей, как не uh, смешно, пришел вот, и все эти ирландские психики куда-то исчезли. Понятно. Свалили. Uh, одно время светился в Либер-Сити. Ну, он залег на дно. All no. right. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but Люди they're есть, too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Придется... Ага, цепь запускать. Блин, да не то, не ту кнопку. Заходи, присаживайся. Поедем молча. Нет, хотя будем, наверное, разговаривать. Потому что имел в виду молча, то у нас музыки нету. The jewelers is on Little Portola. Ювелирный находится, ага. Look, uh, Вспоминаю we can месяц talk там about потом, this что надо another будет time. сваливать, But причем take these на glasses. мотоциклах. My eyesight's fine. They're fitted Понятно, with a Терминатор camera and a 2. radio relay. Как он там I'm gonna run the operation Сваливал from the car телефона. while you're in the store getting what we need. Были на машине виртуозно ехать по этим каналам. Алису видно? На. Вот так. Да вроде неплохо выехал. Поехали, поехали, блин. машина-то вроде неплохая. Самое прикольное это... Так, не помню, если на мотоциклах, то ладно, а если вот на машинках, то лучше машинку маленькую брать, маневренную. О, недалеко осталось. Недалеко. Далеко, далеко, далеко, далеко. Приехали. Here we are. Выходим. Whatever. Какой из них ювелирный? Твою ж мать. И это не ювелирный. А, вот он. Так. так, нам нужны фотки системы безопасности. Ну давай. Sir, thank you. The alarm keypad is on the left when you come in, on the wall by the side door. Alright, what do we got here? Uh, surveillance and ventilation. Now all I'm after is the alarm. Теперь тебе нужна сигналка. Так. Отлично, теперь поговорить с продавщицей, знаешь ли тут лучше что-нибудь. Давай. Hey, beautiful. Узнаем. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Второй половинки. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. Так. I don't Что know. она любит? По шее она любит получать. I'm thinking maybe 10 кусков. наших кольца стоят от 8, кулон, от 12. так, или просто плачу за логотип. <laughs> Oh, О нет, наши камни идеальной чистоты. Золото 18, платина в 950. Все самое лучшее. Хорошо, ну кажется, вы меня уговорили. Мышка, я сейчас приду. И тогда скажу тебе. I understand. Thank you, sir. Давай. You got it. Come back to me. Давай, возвратимся в свою машину. Ой-ой-ой. So, we good? Almost. I need to get Давай, блин, на соседней улице же припарковались. Давай. Залезли. Drive around the block and look for a way up to the roof. Прокати нас вокруг, там тачку, точку доступа на крыше. Так. А она была сзади, насколько я помню. Look, there. Some construction. Так. Yeah, if they're gutting the place, I might be able to get to Так, the roof. Выйти на крышу можно, да? Залезть на крышу? Да, без проблем. So, you keep up with the old crew? Hell, after your death Давай, давай, slash давай. disappearance, there wasn't much holding us together. Yeah. You see him at all? After После the твоей incident? смерти. I saw a ladder. Climb up it and see if you can get to the roof. <laughs> I kept tabs on him for a while. Needed to uh, know that he didn't blame me. Yeah, where'd he go? North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. Опа, Where did they bury у him? меня They пока buried все him? есть. Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? What do you think? OD, Нет, эту shootout, дверь. maybe Значит, just a сюда. car crash, right? Anonymous charred remains on the highway. They only knew what a sick puppy they had on their hands. Запутался совсем. Давай, обходи яму. I'm on the roof. Нет, All не right, сюда. use the glasses to get me a shot of Angelico's roof unit. It'll be right above the Где-то store. тут надо искать. Поднимитесь на возвышенность и сделайте фотографии. Да, блин, старый вонючий калич. Сюда. Вот так. Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. I've pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Так. The geotag says those vents are above the Я store. показываю, что The вентиляция, так? system we need is surrounded by that wall with the barbed wire up top. Get high and get a shot of it. Доберитесь до места обзора, блин. Что-то ему мало. Такое фото не пойдет, можешь забраться повыше. Вот сюда мне. Залезь. Еще. Вот так. Right, you're well placed to take the photo of the system now. That's the shot. You've covered the vents on the roof now. Так. Верните свою машину. Давай. Быстрее давай. По э, крышам нельзя лазить. Ладно, хоть здесь не лоханулся. практически все. Еще немного ты провалишь все. С чего бы? Я-то как раз хорошо справился со своими задачами. Подумаешь, бегать человек, фотографирует на крыше. Тачка новенькая. Here, Приятно. take your glasses back. Let's go back to the garment factory. I called ahead and told him to start setting up the information. Your car is the shit. So So, what did you see? Ага. Nothing that'll cause undue complication. Complications. Yeah, it looked like a simple setup. cameras broadcasting to a remote server, we might be able to wipe them remotely. Security guard on the door. Uh-huh. He won't want to die for rich assholes who rub his nose in it. Good. The alarm system's linked to the door lock. We'll get a good window if someone talented hacks it. Anything else? Well, the uh, more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register, so I'd start there. Shit! glass in the cabinet was bulletproof means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open then? Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. We might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work Чуть-чуть, with чуть-чуть amateurs. осталось. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say? It's your funeral. One of them Всё, at least. приехали. Ah, <laughs> Выходи. Here are the photos. Это фото. My uh, workers have their uses. Это мой кабинет. <laughs> Даже как-то понять, что мы здесь делаем. Так. Берлога. Обустраивался. Uh, <laughs> Это признак профессионализма. showing you all the angles. That's my area of professional expertise. But making decisions, that is your domain, my friend. Твоя работа, друг Here. мой. Итак, And there's two ways I see of doing this. два, we вош- go in два, smart, два способа or we вижу сделать go in loud элегантный and или dumb. тупой шумный. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout Так. gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd Я control won't должен slow you. выбрать. A hacker can. Dis- the alarm will be operating on the same window. So how do you want to do this? Run into. Ну, блин. Ah, still a hothead. Громко и шумно Well, Some сделаю. things never change. Select person. Now the. dr- Все, давай. Eddie Toe. Now you can count on him to get you out of a spot. Давай далее. Gusmoda, Хакер, Харрис. Девочку надо. If this is how you want to do it, I'll get moving. Okay. Хочу, что я в них прям разбираюсь. Good, good. Good, good. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!